бүгін жанында жан досы болып москва москвадан келіп отырған досы бар екен ошол мырзага Бүгінгі тоюбузда кызмат кылып отқан ошол экб продакшн видеокамерашылардың атынан ушул Белекті кабыл алып отырсыз.